बढ्दो युवा बेरोजगारी र त्यसले निम्ताएको विसंगतिका बीच बारा जिल्लाका एक युवाको योगदान रोजगारी र विकासका क्षेत्रमा अनुकरणीय बनेको छ कुनै बेला आफै रोजगारीका लागि घर खेत बन्दकी राखेर रा खाड़ी मुलुक गएका सरोज कोइराला अहिले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने काममा जुटेका छन् वीरगंजबाट उपेन्द्र ठाकुरको रिपोर्ट बेरोजगारी र कमजोर आर्थिक अवस्थासँगै थोरै आमदानीका लागि घरखेत बन्धकी राखी दुवै गएका बारा निजगढका सरोज कोइराला अहिले स्वदेशमै फर्की स्थानीय युवा तथा महिलालाई विभिन्न सिपमूलक तालिम दिएर रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने काममा जुटेका छन् हामीले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न सिपमूलक ट्रेनिङहरू दिएका छौँ जस्तो mobile phone repair technician bricklayer mason जुत्ता बनाउने साइकल तथा रिक्सा बनाउने जुन चाहिँ बजारको मागमा आधारित सिप हो खाडीको प्रचण्ड गर्मीमा बाह्र घन्टा काम गर्दा पनि आफूले लिएको ऋण तिर्न धौधौ परेको बताउने यिनी त्यहाँबाट चार वर्षसम्म बित्दै नेपाल फर्के रोजगारीका लागि स्वदेशमै थुप्रै अवसर रहेको बताउने यिनी दुई सालमा आफैले स्थापना गरेको कुशल व्यवसाय परामर्श तथा तालिम केन्द्रको माध्यमबाट बेरोजगार युवा तथा महिलालाई विभिन्न सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएका छन् स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको कोइरालाले विगत चार वर्षमा झण्डै सात सय बेरोजगार युवा तथा महिलालाई रोजगारीमा आबद्ध गराउन सफल भएका छन् बजारमा तुरन्तै बिग्न सक्ने र तुरन्तै रोजगारी पनि पाउन सक्ने भने हामीले त्यस्ता सिपहरू दिएका हौँ र त्यो सिप दिए पश्चात आज धेरै मानिसहरूले हामीले दिएका तालिम दिएका धेरै मानिसहरूले दिनमा दैनिक चार सय पाँच सय छ सयसम्म कमाइरहेको देख्न पाइन्छ प्रत्यक्ष कोइरालाले प्रदान गरेको सिपमूलक तालिम प्राप्त युवा तथा महिला अहिले स्वरोजगार तथा विभिन्न किसिमका रोजगारीमा आबद्ध भई मासिक दस हजारदेखि पन्ध्र हजार रुपियाँ कमाइ गर्न सक्षम भएका छन् गरेर देखाउनुपर्छ हामी सबैले लाटा लाटी भनेर हेर्छन् गरेर प्रगति गरेर देखाउनुपर्छ भने अहिले भन्ने यही गाउँको मान्छेहरू हुन् अहिले त ओहो गरेछ अहिले त हो रहेछ अहिले त गर्नु थालेछ लाटीको दिन आएछ हो रहेछ भन्नु नहुने रहेछ भनेर भन्न थालेछ कि अहिले यताको मान्छेहरूले काम सिकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै नै तयार भएर चाहिँ अहिले अब छोराहरूलाई नि पढाउनु सकिरहेछ अब आमदाम पनि भइरहेछ अब पहिला भन्दा पहिला डेढ अढाई सय रुपियाँ कमाइन्थ्यो भने अहिले चार सय रुपियाँ दरले दिनको खाइन्छ सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कोइरालाको यो कामलाई मुलुकका अन्य युवाले पनि अनुसरण गर्न सके देशमा बढ्दै गएको बेरोजगारी समस्यालाई न्यून गर्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर वीरगञ्ज